સી C માં એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આ વિશે શીખીશું એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ જેવા કે એડિશન ઉદાહરણ તરીકે a b સબટ્રેક્શન ઉદાહરણ તરીકે a b ડિવિઝન ઉદાહરણ તરીકે a b મલ્ટિપ્લિકેશન ઉદાહરણ તરીકે ab ઉદાહરણ તરીકે a b આ ટ્યુટોરીયલ રેકોર્ડ કરવા માટે હું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઉબુન્ટુ 1110 ઉબુન્ટુમાં જીસીસી અને g કમ્પાઇલર આવૃત્તિ 461 નો ઉપયોગ કરી રહી છું હવે હું સી પ્રોગ્રામની મદદથી આ એરિથમેટિક ઓપરેટર્સનો ઉપયોગ નિદર્શન કરીશ મેં પ્રોગ્રામ પહેલેથી જ લખ્યો છે હું એડિટર ખોલીશ અને કોડ સમજાવીશ અહીં એરિથમેટિક ઓપરેટરો માટે સી પ્રોગ્રામ છે પ્રથમ બે સ્ટેટમેન્ટ વેરિયેબલ જાહેર અને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે આગામી બે સ્ટેટમેન્ટમાં એ ને 5 વેલ્યુ અસાઇન થઈ છે બી ને બે વેલ્યુ અસાઇન થઈ છે હવે ચાલો જોઈએ એડિશન ઓપરેટર કેવી રીતે કામ કરે છે સી એ એ અને બી નો સરવાળો ધરાવે છે આ પ્રિન્ટફ સ્ટેટમેન્ટ સ્ક્રીન પર એ અને બી નો સરવાળો દર્શાવે છે અહીં પરસેન્ટેજ ડોટ 2એફ દશાંશ બિંદુ પછી બે અંકોનું પ્રિસિઝન આપે છે આગામી સ્ટેટમેન્ટમાં સી એ એ અને બી નો ગુણાકાર ધરાવે છે આ પ્રિન્ટફ સ્ટેટમેન્ટ સ્ક્રીન પર એ અને બી નો ગુણાકાર દર્શાવે છે ચાલો જોઈએ આ બે ઓપરેટરો કેવી રીતે કામ કરે છે આપણે નીચેની લીટીઓને કમેન્ટ કરીશું ટાઈપ કરો slash star star slash save ઉપર ક્લિક કરો फाइल .c एक्सटेंशन साथ संग्रह करो मैं फाइल arithmetic.c तरीके संग्रह करी छे कंट्रोल अल्टर અને टी क्यू एक साथे दबावी टर्मिनल विंडो खोलो कोड कंपाइल करो टर्मिनल पर नीचे अपेल टाइप करो gcc space arithmetic.c space -o space arith enter દબાવો કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ડોટ સ્લેશ એરિથ ટાઈપ કરો એન્ટર દબાવો આઉટપુટ સ્ક્રીન પર દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે બતાવે છે sum of 5 and 2 is 7.00 અને product of 5 and 2 is 10.00 હવે તમારે તમારી જાતે બાદબાકી ઓપરેટરનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ એડિશન ઓપરેટરને સબટ્રેક્શન ઓપરેટર સાથે બદલી પ્રયાસ કરો તમને પરિણામ 3 મળવું જોઈએ પ્રોગ્રામ અને સ્ટેટમેન્ટોના છેલ્લા સેટ પર પાછા આવીએ હવે હું ડિવિઝનનો કોડ સમજાવીશ અહીં અને અહીં થયેલ મલ્ટીલાઈન કમેન્ટ રદ કરો આ સ્ટેટમેન્ટમાં સી એ ભાગ્યા બી ની પૂર્ણાંક ભાગાકારની વેલ્યુ ધરાવે છે નોંધ લો કે પૂર્ણાંક ભાગાકારમાં અપૂર્ણાંક ભાગ કપાઈ જાય છે પ્રિન્ટફ સ્ટેટમેન્ટ સ્ક્રીન ઉપર આ ભાગાકારનું આઉટપુટ દર્શાવે છે આ સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે રિયલ ભાગાકાર કરી રહ્યા છીએ અહીં કોઈ એક ઓપરેન્ડ ફ્લોટ તરીકે કાસ્ટ થયેલ હોવું જોઈએ આપણે વેરિયેબલ એ ને ટાઇપકાસ્ટ કર્યું છે હવે એ એક ઓપરેશન માટે ફ્લોટ વેરિયેબલ તરીકે વર્તશે પ્રિન્ટર સ્ટેટમેન્ટ સ્ક્રીન પર રિયલ ભાગાકારનું આઉટપુટ દર્શાવે છે રિટર્ન 0 ટાઇપ કરો અને અંતનું કર્લી બ્રેકેટ બંધ કરો સેવ ઉપર ક્લિક કરો કોડ કમ્પાઇલ અને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ટર્મિનલ ઉપર પાછા આવીએ કમ્પાઇલ કરવા માટે ટાઇપ કરો જીસીસી સ્પેસ arithmeticસી સ્પેસ o સ્પેસ અરિથ એન્ટર દબાવો કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ટાઇપ કરો arith એન્ટર દબાવો આઉટપુટ સ્ક્રીન ઉપર દર્શાવવામાં આવે છે આપણી પાસે એડિશન અને મલ્ટીપ્લિકેશન ઓપરેટરો માટેનું પાછલું આઉટપુટ છે આપણી પાસે છે integer division of 5 by 2 is 2 આપણે જોશું કે પૂર્ણાંક ભાગાકારમાં અપૂર્ણાંક ભાગ કપાઈ જાય છે પછી આપણી પાસે છે real division of 5 by 2 is 250 real ભાગાકારમાં પરિણામ ધારવા પ્રમાણેનું છે આ પરિણામ મેળવવા માટે આપણે ટાઇપકાસ્ટનો ઉપયોગ કર્યો છે હવે ધારો કે હું આ સમાન પ્રોગ્રામ C માં લખવા ઈચ્છું છું ચાલો જોઈએ શું હું આ સમાન કોડ C માં વાપરી શકું ચાલો જોઈએ હું એડિટર ઉપર પાછી જઈશ અહીં C કોડ છે નોંધ લો કે હેડર સી હેડર ફાઇલ કરતા અલગ છે અહીં નેમસ્પેસ નો પણ ઉપયોગ થયો છે નોંધ લો કે C માં આઉટપુટ સ્ટેટમેન્ટ કાઉટ છે તો આ તફાવત સિવાય આ બે કોડ ખૂબ જ સમાન છે સેવ ઉપર ક્લિક કરો ખાતરી કરો કે ફાઇલ એક્સટેન્શન cpp સાથે સંગ્રહ થયેલ છે મેં મારી ફાઈલ arithmeticસીપીપી તરીકે સંગ્રહિત કરી છે કોડ એક્ઝિક્યુટ કરો અને જુઓ આપણને શું પરિણામ મળે છે ટર્મિનલ ખોલો અને ટાઇપ કરો g સ્પેસ arithmeticસીપીપી સ્પેસ હાયફન ઓ સ્પેસ અરિથ Enter દબાવો કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ટાઇપ કરો arith એન્ટર દબાવો અહીં આઉટપુટ દર્શાવવામાં આવેલ છે તો આપણે જોયું કે પરિણામ સી પ્રોગ્રામ સમાન જ છે માત્ર આઉટપુટના પ્રિસિઝનમાં તફાવત છે ચાલો હું ટ્યુટોરિયલનો સારાંશ આપું આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે એરિથમેટિક ઓપરેટરોને ઉપયોગ કરતા શીખ્યા અસાઇનમેન્ટ તરીકે મોડ્યુલસ ઓપરેટરનો ઉપયોગ દર્શાવવા માટે એક પ્રોગ્રામ લખો નોંધ લો કે મોડ્યુલસ ઓપરેટર ભાગાકારનો શેષ શોધે છે ઉદાહરણ તરીકે સી a b તમને પરિણામ 1 મળવું જોઈએ નીચે આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઇન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે વધુ વિગતો માટે contactspoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો spoken tutorial project a talk to a teacher પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen intro IIT Bombay તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર